Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahi walhamdulillah Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين لا حول wala quwata illa billah Yang pertama kita puja Allah Subhanahu wa taala Selanjutnya tamu selawat kepada Rasulullah Nabi tanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Bandung keluarga Nabi seluruh sahabat Nabi Bandung yang ikut-ikut Nabi daripada ulama awal dan duda ulama salaf dan ulama khalaf. Ta'zim wa takrim kepada budaya ditanya bersama baik yang hadir maupun yang berhalangan bak malamnya dan istimewa kepada imam besar masjid serta seluruh pengurusnya mulai daripada Ketua Panitia Pelaksanaan Pembangunan Masjid Danyo bersama anggotanya dan kepada Tungku Imum, Tungku Gesi getanyo dan yang ulun tuan banggakan permajaan masjid yang sesungguhnya urang nyawa mandung apabila gua ba Allah dengan hati yang ikhlas mutemeng put buah keuntungan yang paling raya sesungguhnya menyo bertanya tak tepu ban bandung bertanya la kedro bejet ke pengurus masjid karena yang pertama istimewa wa teuro sakaratul maut hana gubi rasa sakit mati yang kedua uro lam kubu pre siksa azab hana yang kele bangkit upadang mahsyar haru hara kiamat hana merumpuk yang keempat bak titi syaratal mustaqim menuju ke syurga hana pertanyaan kapu pre mandum bangkit bawah daerah yang bahayanya yang mandung buku bebas oleh Allah orang yang ngurus masjid maka kita ketanya yang urus masjidnya orang gue peraya oleh Allah dan gue peraya tak ku kita ketanya lah eh hantar peraya orang yang gue peraya oleh Allah Masjid wate ta pedato di dalam masjid hanjut tinggal yang kamu hormati seluruh panitia masjid. Hanya nah, jadi Tabak urunya mulia ba Allah. Nah, mupadun rata termasuk urung kaya, syukur, urung gasin, sabar, urung yang budah tengah malam sembahyang dua rakaat sunat mutlak urung yang mutemeng meratib wate mati karena hadis gekel Nabi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah bi ghairi hisab so yang mutemeng meratib wate kemuk mati hana ditanya tapu ba tujuh boh pertanyaan nak tamong surga langsung mutemeng tamong ya yang dalam bahagian yang kajian ini termasuk pengurus masjid Nah, sabu riwayat 70 dua orang yang pre daripada 70 golongan yang pre daripada petboh yang cukup bahaya aku. Sakit mati, azab kubur, ruhara kiamat dan ruang-ruang hisap yang tujuh boh. Maka lun tuan taknya sangat bangga kepada yang tim fikir pakau pubut pengurusan tentang masjid kan menyona ti haba, khabar dia kreat khabar dari saudara-saudara kita ketanya yang bi sumbangan ke ketanya hanam dalek kamu no hana bereh kamu di hana bereh ha, hana je kemdalek yang ha, sabar ditanya raya tak tak gaji tu ba Allah yang baik kayu khun nak lah gaji ditanya kai tim khun kapai tak tak gaji raya tak tak ba apo je yang ditanya perlen kemudian seluruh hadirin wal hadirat jamaah pengajian tanyo bak malam yang mulianyo yang sangat ulun tuan banggakan menyangkut dengan keberadaan kita nyo jinofiat adalah menteng bak ujung katuk bak penghujung bulan rajab dan lihnyan masuk dalam bulan Syaban habis dalam bulan Ramadan. Menyogutanya uronyo tabaca istighfar berarti tepat erat dalam bulan Raja. Habis Raja, kemudian tabaca ligitanya tabaca selawat kepada Rasulullah Berarti kaitan mong bulan Syakban. Apabila kita yang berzikir kepada Allah takun la ilaha illallah berarti kaitan mong bulan Ramadan. Maka segala kita nyo membaca zikir harus kita yang berselawat kepada Rasul. Segala kita nyo berselawat kepada Rasul harus kita yang membaca istighfar. Istighfar raja salawat Syakban. La ilaha illallah Itulah Ramadan Yang menan derajat di mandu Ramadan hanalah in bulun yang terlebih dalam dua belah bulun Itulah Ramadan Allah Hana yang terlebih daripada seluruh makhluk Hana Yang kedua yang cipta Allah Ramadan Rasulullah Nabi kita Muhammad Hana yang terlebih daripada segala manusia wa afdalu khalqi alal itlaqi nabiyuna nabi yang terafdal secara mutlak tanpa ada kaitan menomudeh tapi nabi yang dike takun gaknya nabi takun gaknya rasul takun gaknya dorinya imum imamul muttaqin seluruh naba rasulullah maka nabi yang paling utama dari segala manusia kemudian oleh Allah yang ke Nabi oleh Ramadan yang ke tamu salawat oleh ah, la ilaha Ilallah yang paling puncak afdalu zikri la ilaha illallah seafdal Abdal zikir la ilaha Ilallah dilikutnya yang ke musalawat kepada Rasulullah segala tamu salawat kepada Rasulullah yang ke mengucap istighfar ah, berarti <clears throat> bulannya bagaikan kita sedang beristighfar Rajab. Bulan Uka Syaban bagaikan kita katanya sedang bersalawat. Bulan Ramadan sepertinya kita katanya sedang membaca zikir. La ilaha illallah. Pakan <clears throat> kita katanya memperbanyak istighfar, menyucikan diri. Kepu tanya tak pegelih rata, mangat itu baik rekomendasi daripada Rasulullah kepur rekomendasi daripada Rasulullah supaya mengatruk tumbuh setajabah Allah. Yang paling raya adalah Allah. Bandingan menyepura-pura kena udahnya, paling raya presiden. Getanya hendak kena jabat presiden, hanjut menyohana rekomendasi dari gubernur. Ha itu bit rekom dari gubernur, menyohana pengantar dari bupati. Ha itu bit pengantar dari bupati, menyohana pengantar dari camat. Ha itu biar surat pengantar dari camat Munyohana Grekom oleh kepala daerah masing-masing, kepala desa maksud tuan. Han mungkin jetajak bak rumah kepala desa Munyohana Tarah Gaki. Hana ta mano ge tanya kuto. Maka astaghfirullahal azim itu bagaikan air untuk menyucikan diri. Oh, waktu kita tanya ke suci, baru tajak bak rumah kepala kita tanya untuk tiap minta rekomendasi. Bangka itu baik rekomendasi daripada Rasulullah, baru tanya berjalan menuju kepada Allah. Yang kejut waktu kita tanya kena meratib dalam dalam uh, kaedah tariqat harus mesti awali dengan istighfar. Mengak suci. Wadah kan kita tanya istighfar, kemudian baru kita tanya membaca salawat. Yang sebagai rekom. Tanya kena ba yang paling rayu. Setelah itu bit rekom, berarti rekomendasi dari Rasulullah, baru berjalanlah kita tanya melalui hati dan lidah. La ilah ilaha illallah. Tertuh go kata baca. Siribego kata baca. Hana pre pre ta baca nya segala mate tu la ilaha illallah nya. Nyan kinan mula enhi gitanyo wategu utuk le Allah. Inan ke baru merubah gaya dan cara udip gitanyo dalam sehari-hari. Jauh berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya. Pakon berbeda karena yang puncak daripada berkata la ilaha illallah di hati kita katanya berkata hati le macam saboh daripada le hana Tuhan yang sebenarnya selain Allah hana yang ta, yang tak maksud atau yang tak tuntut selain Allah Hana sabuh zat yang wajib wujud Melainkan Allah Yang tak ingat di dalam hati Ketika lidah berkata La ilaha illallah Ku tak ingat Hana sabuh zat yang wajib wujud Melainkan Allah Lidah berkata La ilaha illallah Hati senantiasa Hana sabuh zat yang wajib wujud Melainkan Allah Wujud yang la ilainnya Yang hana kemenangannya hana wujud getanyo hana wujud harta hana wujud pangkat hana wujud moto hana wujud rumah hana wujud anak dan perumah tu hana hana hana hana fil hakikati yang hananya pada sebenarnya pada hakikat illallah melainkan yang na cidron ya Allah ya yang kami tali tanya Munyonyan kaji duk lah mati Dan Perkataannya ka kalengket di lidah Maka ketika berhadapan dengan syaitan Ketika berhadapan dengan syaitan Perusih lagi merumpok Timah non apui Lemi lemoh lileh ile ancu Nyamunan hi timah Ketika syaitan dikalan batalak orang yang yang kadidu alamati la ilaha illallah hanazat yang wajib wujud melainkan Allah bak lidah juga la ilaha illallah watai kalan bak hati tanya di syaitan tipluh kilo ibu je udoi uh, mun ditanya ke <clears throat> Rasulullah dalam sebuah riwayat sebenarnya jih warana benda tepu wai dia ya ke afdalu zikri Seabdal-abdal zikir Fa'lah Hendaklah mau tahu dulu Yang paling afdal zikir Nantepu hana ya Nantepu lah ila Fa'lah Nantepu ila Munyo hana tak ikuti dengan pengetahuan Hana nilai La ilaha illallah Setelah kita ketahui baru kita yang mengerti apa yang dikandung di dalamnya. Nam deh bertanya-tanya lah mati kita nya. Pakon tiro urung kafe non muslim Kristen wa tahlil jikun la ilaha illallah. Takon le urung kafe ji. Kaje ku urung lah. Nyan mentang tapi kita uta thoi dalamnya. Satu, kedua, Orang yang wang wan tengah malam lako atau ke rumah tu Eo, eh, oh, eo, eh, oh, eo eh, oh, Inan bak sagu bintik Takkan bak penyung tu La ilaha illallah Oleh wang wan Ya, yang putar, putar rahasia dalam la ilaha illallah. Yang wan-wan gadah wan-wan, yang yang yang kafe je kurang itu lah. Lihatnya, Bahkan waktu ia raya banjir besar, Giyu azan li Rasulullah Karena di dalam azannya Nah mengandung Ashadu an la ilaha illallah Nah, kita akan dulu La ilaha illallah Tidak iya Putar dalam, dalam kalimah la ilaha illallah Pakan li Rasulullah wadah kebakaran besar giyu adhan. Karena dalam kandungan azan na kalimah la ilaha illallah. Pakan wadah lahir hirabai giyu azan. Karena dalam adhan la ilaha illallah. Oleh yang kamat lom. Pakan tabab naik dalam kamat. La ilaha illallah. Pakan wate kai tamang wate giyu adzan karena nainan la ilaha illallah wate semayang giyu adzan pakan dalam kubur tetak kulup manye tegolop ta tebai giyu bang karena la ilaha illallah pakan hana sah jumaat teh munyo hana dengku khatib pakan sebab hana sokun la ilaha illallah Bahkan menyolat menyohat menyo menyo sembahyang hanatha. Tabab hana leblah buh rukun. Tah leh dalam lehlah buh rukun tah. Wate tadu kuin tuot kena salam duk tayat akhir kuta takun syahadah asyhadu alla ilaha illallah tanah semayang ngunyuh hana tasyahud hana semayang. maka asyhadu allah jika rukun semayang, asyhadu allah berguna dalam seluruh ibadah asyhadu allah asyhadu Allah ilaha illallah tasyahud atau syahadah berguna dalam seluruh musibah Ashadu Allah berguna pada seluruh nikmat-nikmat. Bahkan Sayyidina Umar yang kali hidup kalimah La ilaha illallah lam dada dan seluruh khulafa'ur rasyidin kajiduk La ilaha illallah di dalam dada menguap gapnyan apui tidak tidak urung teruk lung ba amirul mukminin khalifah Umar Hanale Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar ganti khalifah Umar bin Khattab kebakaran kota Mesir Hana pemadam jamu Hana cara untuk memati apu Ya tanya mbak khalifah Mbak Raja Bancara Raja Dijawab oleh Umar bin Khattab Oh min Hanjit lung jaklun tudung kota Mesir nyo khalifah ya amirul mukminin kiban pendapat tuan kamu pulun ke kota ka tutup kun jawab khalifah amirul mukminin umar bin khattab gelanto lonjak Yak ya pulun apui nebah jari dak long menteng nedong ada aji oh uh jeng apui ne kun apui hai apui nyawa ijarida amirul mukminin nyan mentang pegah ba apu ona oh, tak pot pot aju ada apu pot. aju mana gecok le lah anak mudanya yang gepuplung ijarida gede ba apu lagi perintah menang ke pelaku hai apu ya naru hai apu nyoh hai nyoh ijarida umar ba itu menahan gekun apu nyan syeh baca-baca kumpes len laju sopan ke dia ba'ala nak saban lagi pemadam. Punya pemadam kerupang kerupu bu gupo ye. Yo ya, susah aku tanya u. Tapi dengan uap ijarida Sayyidina Umar kota Mesir selamat. Kendro keja. Kendro keja. Uap dro kita gaita ijarida. Nyen bek tiru-tirunya adegan bahaya. Bentuk pada tutung utamanya kalau ke jari dak abi pelawi. Takoi tu ole apo? Kati jo jaga agaknya yang kena. Abi pojo hijau agaknya lah kita nyang dom. Nyan ban putah inti dah pegah guna. Fa'lam, ketahuilah. Putah yang dikandung di dalam kalimah la ilaha illallah sehingga ati-ati ule-ule ati-ati hamba-hamba Allah yang kajiduk kalimah la ilaha illallah lagi sama pula fa rasyidin kandra wa gukraman wa kudra wa tu bapak baba ijakro gukramai tu yang ban mengkaiduknya mandi abu we getah tiga klep mata tumbuh ke dewa arab gak sembahyang yang ban mengkaiduk atanya dalam dada Umum dalam dada, lam ruas-ruas anggota, lam darah, lam atau lam pembuluh darah, dalam kulit, di dalam ari yang sangat tipis dalam bagian-bagian kulit tanya. Nyangka menjadi daging dan darah kalimah la ilaha illallah. Sehingga tercop dengan pelinti, ipo darah, bapucuk nalil, idih pucuk nalil, imratib. La ilaha illallah. Kibai meratib nali engkau na darah tengku je hi kai poi ho pjo nali nyan suara darah. Darah ge nyan berarti. Kalau nyan jiduk kalimah la ilaha illallah sajam tu nyan ada ilaut munyo tagi Hai lu ke itu. Tak talung tikam salah. Dalam kurung arakunda. Tadang juga tikam talah ada tempat Ha? I look hangop. Masya Allah. Tahu ya? Khatimul asam. Tidra urung yang kaiduk kalimah la ilaha illallah lam jiwa nan gobnya khatimul asam pernah dibuktikan oleh hamba-hamba Allah bahawa beliau bersembayang lam iya hanangop kemudian digelar gap nyan ahli karamah berat tak karamat ke musuh kita susah ya ya ya Allah ka ilung ka itu ku ilung nyo karamat pada ilung hana ya Allah panai karamat ilung ya Allah ya, tak susah ilung yang tengok nyo ilung me bangga mong ilung gara-gara karamat ya Allah ketung ilung lah neraka tahu susah susah susah bukan tiba Allah dikre ya Allah ya Rabbi Nuputren bala kulun supaya le hamba-hamba drone manusia mangat dipandang lun hina. Nyugolong kepeter nak tak baik lah Ya Allah Nabi tabah bala kelung ya Allah. Bujik kehina lung bak mata hamba ron. Hana gebi gelakai lo. Na gebi gelakai lo. Muban gebi. Mubro utai nak jarau ke? Nyan bala. Kep. Enak kep. Tipluh kilo tu. Golong truk gejak gak nyan nyan bak warung nyan. 10 kilo gedang oh jarak dengan warung. Itu bayar li awak ajit kupi bak warung. Hi ikut bayar kem. Ikut li awak ajit kupi. Tak kem bayar. Nyo pasti bayar tungku khatimul asam jih. Tuk ngan tu. Hana mumpul tibuk kah? Kan kau pajak kupi juga tu. Kah, kamu kau habar. Jep jeb pegah habar buat warung ke pegah habar saja je buat warung tengok kah ada jamun ke jamun buat warungnya ada tempat tempat perak ini kah ke nah momen katuk gekok jalan ke warungnya ke telengon yang yang ke kalat kau betul ke long terjalak tanya ke yang ke bear ke yang cap tak tak 10 kilo tu dengan warung belum perut kejap kah kamu cumbe sehingga muhina ti pina pina kabrat tai pina na ti ro ro munoi khun hai tengku long pike ro nu barokon aulia tuhan rupanya allah kagemita musuh gelam dunia nyo guna bi bala hana yang na yang kudro na ti ro katuk lagi nya pina berarti musuh paling raya allah yang kudro ni lagi nyo gubi bala pasti musuh tu Gecok anak jarau punya ke puduk bibi ke. Baik dia tak buka pegang. Hal anta ta'lamu khazain rahmat? Bukum ni kerek. Nyolun tanya orang bakra ni. Na tepat babah pintu untuk tayak cok rahmat dalam gudang. Gudang rahmat na turi? Hana tuku. Allah. Pintu untuk tajak cok rahmat lam gudang nan depan. Hana tengku. Ilung lo depan. Oh tengku pintu rahmat Allah. Az-zikru miftahul hadarah. Az-zikru miftahul lil hadarati. Yang pertama zikir Zikir yang adalah anak kunci Untuk membuka gembok pintu rahmat Allah Satu Yang kedua Wal bala'u Allah. Tiap-tiap bala yang diplay oleh Allah Waktu kita tanya Balanya Yang kenyan anak kunci Membuka pintu rahmat Allah. Wa bidzalika nas'alu sebab nyantuh maka lung lake ba Allah bala. Nyo jaro lung bro mubek he nyo kena tatruk roy Yang tipluh kilo lung gata aji oh kata tu bayar bek he lung nyo kena tatruk. Pane Syekh Abu ada lung lake. nyo cukup mangat lung tun. Walaupun kata hak itu tun karena lidah lun beda dengan lidah gata. Lidah gata, lidah pegawai negeri. Tajib ia kupi, jampungan saka. I kupi bacut, saka bujai. Ahwate oh, tajib mameh, nyan kenyan gata. Dilun urung melaut. I kupi lung hana saka. I kupi bercukup kentang, bercukup kerut. Saka baik kenang, Watai kenung bak babah luk mameh tat Igata ta pajuranuk habis manis sepah dibuang. Dilon watai lung pajuranuk habis manis sepah ditelan. Nah sama. Saka ke igata sira Igata watai terasa mameh nyan saka aku. Ilung watai lung rasa saka gata nyan sira Pet atat ma pet atat ha lah. ek eh, mule u loh ai baju. Saka kata. Beda ai tanya dua tu. Punyung beda dua tu, mata beda melihat, lidah beda mengkecap, tangan beda meraba, seluruh ujung kaki lung sampai tu ujung o hana sama le ngan kata. Maka jangan ciri tiru adegan berbahaya. Pakak ni tanya, ia petranuk ranuk ha ek tertelan karena dia tanya kan makanan roti. Bahkan lagi tanya bacut na na na, na bala tok dalam hujung oh tu mm, sakit. Mu pep-pep tu urang malam. Pakon. Pakon. Karena itanya pegawai negeri. ha Hak itaje kupi kentang. Tapi ke dia ditanya gudang rahmat Allah rumah tu beraya baju bu si manok titik sabe umpeng belagi kasu tu di rumah so khun tho thot tuk muti roh nya nyang ketat tiga rahmat Allah itanya rumah tu tingkat moto tu mewah ibet sala maha yang itu so yang merumpak icung bak jaro bak tu bak kenu dicung lego nyan kam merumpak rahmat kau Nanya tetanya Mbak Abu Khatimul Asam nyang kau, kau rahmat ya. Kibang rahmat Rahmat Allah sering-seringlah terjadi musibah Jangankan kau belain, orang di Aceh, geklik, mecek cuk di rumah, gejak ke rumah, dia tanya, pakan abu nuklik, kibana nuklik imak ini, ya, ilok kalhero, kak sehat lu, mana lu tu puh, putar kena beli lepoh ke lu, putar kena jok, ipo ke lu, ya, ilok kalhero, mutai-tai sehat lu tak tak, kak, kau tu sah lu, lehero sehat, tu sah lu, Eh tanya Lai menet takai tu sah tu Nah tu orang pulung kita pubat Eh ya tu mati Nya mati Mati tu pun tanya Mati Mati tu pun tumpu Pertama lain mati sebenarnya Kecoknya orang tu Nya mati etik je lah Lainnya tanya Mati mana potong tu Nah mana potong tu Teribay Teribay boh Mati padi tu Bakdara akan mati Mati anak tu Bakdara akan mati mati rumah tu sebab ada akan mati mati rumah sebab ada akan mati mati honda mati motor mati pangkat mati jabatan mati harta yang kejutnya paling ia akan mati padahal hanya terasa kota kai culok oleh Allah dalam jiwa katanya watenya yo tak kemati kota kai kai kai hidup lah hati katanya hana ini hidup lah hati itu lagi pegah dari Rasulullah kota hubbud dunia wa karahiyatul maut hana tasadari Allah kagak puluk lama tadi kitanya sabah macam virus virus yang lebih besar dan lebih kuat akurasi pukulannya jika dibandingkan dengan virus COVID-19. Utana ni virus COVID wa wahan. Ya, rupanya kaji dua wahan lama tadi kitanya aku bina kawan. Nah, aku celok virus wahan dalam dada tanya oleh Allah. Menanbang kaji duk virus wahan dalam dada katanya. Watenyan laju katanya. Cinta kepada pangkat, harta, jabatan dan takut kepada mati. Habis ya untuk mati. Yang ke kaji duk atanya dalam jiwa. Yang ada hana ada hana pakak tu mayang leh nak buat. Pakat baik bang leh dalam masjid kerana masalah. Baik leh adhan je dalam masjid. Je. Yang penting ilung, baik ni pecah aku. Ya. Ha. Baik-baik semayang leh je. Pun semayang orang Jumat lah. Anak ajak leh orang Jumat. Oh cik, gereja macam kata mau. Anak bubu. Yang penting ilung, baik rut. Baik rut pangkat. Ia tak tak kena pangkat tanya. Mati tak ya. Kan? Mati pangkat. Mati harta. Mati jabatan. Yang paling ia. Yang kerja, apapun yang terjadi, silakan. Yang penting, gaji 30 juta di bulan, baik. Baik ada oleh. Hukbud dunia wa karahiyatul maut. Begitu cinta kepada dunia, walaupun agama hina Hana Hanafuku. Begitu sayangnya kepada harta, pangkat dan jabatan, walaupun Islam telur di ujung tanduk. Walaupun Islam di tengah-tengah hembusan angin. Hana masalah. Pakat hana adan lekah buku. Pakat bekna le mobilio pim hana masalah. Pakat mesti kita tanya bancu ke dia hana buku. Kau bancu ju. Kau aju hana masalah. Yang penting beret pangkat. Yang penting selamat harta, selamat jiwa, selamat harta, selamat pangkat, selamat jabatan. Pudahkah kejadiannya? Yang tak tepu-tepu lagi tanya adalah tersisih jauh daripada ilahi anta maksudi. waridaka matlubi aktini mahabbataka wa ma'rifataka e polum anta maksudi hanya zat dronuh yang lun mita. waridaka matlubi yang galak dronuh ya Allah yang lun cari Allah kerjalung hanya dua taruhan mati-matian lom kerja ya Allah taruhan lom hanya dua yang pertama ilahi anta maksudi yang lom maksudra ni Allah walaupun lom jaulaut tapi tujuan lom dro ni Allah walaupun kaki lom jaugle tujuan lom dro ni Allah walaupun jarau lom menulis di kantor kepegawaian negeri tujuan lom dro ni Allah Walaupun long jak semubut dan long jak bet, kau yang mandum ya Allah, tapi tujuan long drone ya Allah. Warida kahmat telubi. Munyo drone kalung tumeng ya Allah. 60 pun kalau dip long mita drone tapi-tapi ya Allah. Open oh, nyan pek ke sarana tagai ke jalan. Ke guda yang pengen. Pengen guda, guda ngan melung, ho yang long kena jak. Yang pengen guda ilung ya Allah yang mengetuk lonjak dengan pen untuk minta drone ya Allah. Ternyata drone kamu tumung ya Allah. Warida kama telubi. Uronyo lu ya Allah, lornyo uronyo lu minta yang galak-galak drone tapi ya Allah. Kamu tumung dua macam, drone kamu tumung rida drone karena ya Allah. Lum lake ba drone po dua macam tu. Tuh lu lake dua macam. Atini mahabbataka. Bunuh sayang belum ya Allah Ilung pih belum sayang ke rom ya Allah Wa ma'rifataka Dan mohon ya Allah Neputuri dron baklut Ya Menyukaji oh ngen atanyan Menyukaji oh ngen atanyan Nyan ke Ya Allah ju Ke pangkat, mati harta, mati jiwa menyokato dengan kamu hojak kamu pu fikir kamu pu pegat nyan ke kita nyo taruhan hana lain berangka puji je ipega berangka puji je ipega yang namun tanya tujuan prinsip tu satu adalah mencari Allah dan ridanya, mencari Allah dan ridahnya menyegola mutemu rida Allah berarti musapu gola mutemu yang lain menyokah mutemu rida Allah berarti dumpu-dumpu kah mutemu walau hana ada ia lega eh, yang kau tanya dumpuna sebab yang ia lega tanya hana motor fikir taputan tu hana ia hana ada lega tanya yang dia lega tanya hana rumah raya eh fikir tengok taputan yang dia ilega tanya hana toko eh fikir taputan yang dia ilega tanya hana laut tu eh fikir taputan yang dia ilega tanya hana tanah belang luar hana kebun kelapa sawit hana gunung hana gletik itu ke sabutan tu lego. Padahal menyoka mutumung Allah dan ridhanya sudah mendapat segala-galanya. Oh takkan harta pangkat dan jabatan ada nabi, ada tagenyan nabi Yang kejut para ambia, para nabi, para wali, para wali hana gemita ada tapu yang lain selain daripada Allah. Karena yang lain lainnya yang dalam bahasa istilah urusan itu aghyar aghyarnya jamak daripada ghair ghairun mutaj jamak aghyar makna ghairun selain drone ya Allah tamhu min zunubil aghyar nusampuh ya Allah dalam dadalun dalam hatilun na segumpal darah bila god darahnya god mandum-mandum tubuh lun menyobrok jehut darah darahnya ya Allah maka seluruh organ tubuh lun ikut jehut putar darahnya ya Rasulullah wahiyal kalbu yang ke hati menyo hati yang juhud dari ujung uk sampai ujung kaki juhud tuut tuut juhud lidah lidah juhud mata mata juhud kiban juhud lidah uro malam pegah tungku je salah tertuk tungkunya salah dua puluh tungku je hanja ilmenahu tungkunya wahan je ilmu yang mantek eh, tungkunya hana eh, je tahyat akhir e tungku je hamsah baca fatihah hana musabah tungku yang bereh buat katanya bakso bak lidah katanya rata tungku ibu bro lidah katanya yang kenya lidah yang musangkut bak ati ati yang bro menurut pegah li Rasulullah wahiyal kalbu di dalam dada katanya na segumpal darah Putah darahnya ya Rasulullah wahiyal qalbu. Eh ha, kiban teman tugas ya Rasulullah menyogot darahnya lidah pigot. Mata pigot. In fasadat fasadat kullu. Menyojihut hatinya lidah pijihut. In saluhat menyogot hatinya saluhat kullu got lidah. Maka yang perintah yuja umusjid malamnya adalah hati yang perintah yujak uh, tanah suci adalah hati yang perintah yu yang god adalah hati yang god yang perintah pegah yang god bak lidah adalah hati yang perintah god bak lidah yang pegah yang perintah pegah bro yang ke hati yang perintah bro maka lidah bro menunjukkan hati bro lidah baik menunjukkan hatinya baik Dahiruhu ia dulu ila baku yang punya jalan turiah menyo anak itu ia sarada aku yang ke mana ada eje dia ditanya tapi turi draw tu bago melalui anak beranak ketanya anak yang baik tenak-tenak Allah anak baik tenak-tenak Rasulullah ana baik tenak-tenak ulama-ulama Allah ana baik tenak-tenak tungku imum ana baik caci-caci maki yang berarti ayah yod menyo ana tukang caci go berarti ayah yang nago baik gara-gara kita getanyo ana itu riah yah telego taduk bawa tungku tungkunya salah diplo taduk bawa rong je tungku je salah dua plo gedengo lele abu payah pasi Yahyah tituri. Menyelegenya anak berarti Yah geleganya. Padahal ayah tu kan mati. Kalau uruk ayah kai pelutut. mantan tak tituri Yah tu. Bila kita tanya anak, bak? Bak gob lain. Kau cukup sayang. Sayang tak tak ayah kita tanya. Kalau pelutut dalam kubu. Raya kita tanya. Tukang tenak-tenak tungku. Tukang tenak-tenak abu. Abu payah pasi muno. Abu juluk lagi je. Abu mudi muno. Abu pulan mudi keputar peturiah tengka mati bak gaul lain kan cukup bangai ude moho le naudzubillah min Yang dalam dunia nyo gebi tugas sila Allah untuk minta habruk gaul padahal rata pengumuman Allah dalam al-Quran dalam hadis kibangkeun li Allah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa qutaba polpen tikre duk ba simpang dago dan sebagainya. Yang peletak udrot, patihah dro tu nam kleet kah? Kepo arah patihah gop ti uro. Pakon han tajok patihah ro tu tamek bado sumir. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah te hado sumir tu. Lam samping bareh lu, alu. Hai menya watu na bareh, cukok na bareh, meyuk na bareh, menyolu. Ora watu ka, uyuk ka, yangnya ubineh. Ya kan? Ali kau binah eh dia. Eh? Ya. Maka dengan demikian mari kita nyom menjaga kesucian hati dengan mengingat tidak ada Tuhan selain selain Allah. Maka gekeun li Rasulullah lan tabu hadis. Man qala la ilaha illallah yusaddiqu lisanihi qalbahu dakhala min abwabil jannah samaniyah sya'a. Bahasa ditanya Siapa saja umat lung yang membaca la ilaha illallah hatinya mengingatkan tidak ada tuhan selain Allah terbuka lapan buah pintu surga dakhala sya'a toh rencana muktamam. Nya bulan Rajab, singoh Syaban, lusa Ar-Ramadan. ramadan segolom katanya kita membuka puasa taduk duduk melimau minit takut la ilaha illallah tingat dalam hati hana sampuh oh, zat yang wajib wujud melainkan Allah inan terbuka pintu surga kedua Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang terjemahan ji kalimah la ilaha illallah nalebolam bolam Lam yang pertama nafi. Lam pertama la nafi ilaha manfi. Lam yang kedua ba ila yang lam yang lam jalalah. Lam yang kelah ba lafaz Allah yang lam jalalah. Ibantakun bi maddin tatimpu panjang. Tak pegat kemat asli pijut. Contoh Bebah labu panjang La ilaha illallah Nah, yang kepanjang leh baulam Pegah di Rasulullah, leh baulam panjang <clears throat> di Zambin Diruntuhkan, dihancurkan Satu kali baca Arba'atu alafin Empat Na minal kabair dosa-dosa yang besar. Nanti kalau syaubut la wabla. Yang kerja tanya biasa tunggu imam mati buku nama dia dengan meratip bukan panjang lego kan. Olehnya mengkepru di likut muhambo bak tadi hamrumpok la ilallah. Yang lagi nyan kuimung baca bak sama dia nyan peri pengampun tu Allah. Minal kabairi da syaraya. Gukun tiga tu ada kuimu mengganyan lam. Ampun put ribai lam. Gukun tiga tu lam mengganyan. Ampun put ribai tu. Lego gaya kuimu bupanya. Hudimat lahu arba'atu ala fi zambin. Allah hancurkan, maafkan dalam tiga gukun. Tiga. Wabla ribai. Qalu. Lalu kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ha, fa in lam yakul lahu minal kaba'ir mithlum hana de syara'i ya ahli." Ampun dosa ma tu dengan dosa ayah. Tanyalah, maklum ayah lung hana de syara'i? Lalu gejawab oleh Nabi, "Wa ghufira jirana." Allah gupam. Yang kerja lung rasa dia tanya mandung tahu je nak ada tabut gede rumah tu baik nan le. Tapi dong samping rumah urang yang nama ratik. Hana ada meratik bro tu meratik tu punya. Ampun dia satu Wallah mi samping masjid yang lagi nya lagi nya. Ah ha, rumah samping masjid. Oh Wallah mi samping daya. Punya tetap punya maka kita tanya pindah rumah berokan jiuh oh, rumah dengan daya yang ada samping daya saya tak bayang pun di syahat nyemban nyenah daya dengan lah pung jiran yang buat kampung yang jiran mana tu tanya daya dengan lah kampung tahu kampung muda dengan pondesa Atainya ah, tengku yang meratip dengan lah kampung Mata kampung muda dengan pondesa Tanya mutajib dengan kampung Bantah kampung muda dengan Membuat kau kaibang lah. yang inti je kata pun tanya bulanya bulan yang gel karena mega karena tanya yang yang inti tak pernah bulan Ramadan nya dua bulannya merupakan uh, menyucikan diri kita nya oleh tamang dan bulan Syaban untuk ke menyertanya tanya kena tanya hana mesti buna ijazah dan tarikat lagi urunya yang pegak tadi kibansit itanya tanya minta fadilah kelebihan lagi ke Firtuh go lio suka Kaluar tu eh, Baca Melihat tu go lio lio Lihat tu lio asal Lio lio maghrib Jadi lebo semayangnya Jumlah tertu Lio insya tertu Jadi kurang 12 ribu La ilaha illallah Menyiduk nanti itu Nyolam mafikah Fukahak berpendapat Syura di malam. Nah, ini banduaho tanya jitamai. Tadong ulama fikah leher tugo muda syura di malam. Pajang tak pedu liu boh beli kurung tertu liu insya beli kurung tertu. Olehnya leher boh semayang tu bergenap tertu bagi bagi. Tanya kalau tajak <clears throat> tanah suci kalau tak umrah. Gitanya nak tabuh jaket. Hanat akikah nai tanya kurban nai tanya semudip enak dan pulau nak tahu ulang samping-samping rumah aku tanya nak tak bagi-bagi kanduri ya. bulan Ramadan tak hadaratillah yang kenyang tu tak pedang dalam jiwa tanya si semalam paling kurang benar lihat tu go lebih lebih go Hmm, tertuh go nyen batas betle kurung ada ejut. Hmm, tertuh, tertuh. Ka poin god lo majute taganceng la fahtiat. Upama daku la ilaha illallah. Nah, ha, kabe puteng ti Allah fah. Sambil ta ucapkan ti hu لا إله إلا الله يا تبي تود Yang taat tak gancing lafahnya Bila tak tarik-tarik lafah lain Dia je Yang tak ketakun Muhammadun Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya, putar faedah dengan cing lafah menurut Di sinan ke nufhah bahasa katanya yang Allah belah jiwa tanya untuk berpaso rahasia-rahasia. Maka terdoronglah jiwa katanya untuk le insya buta tengkun tertugo nyan nilai tambahan harian. Tapreh Syaban dan tapreh Ramadan nyoku dengan membaca zikir. Inan perubahan udik kutanya untuk ke selama-lama ke depan. Insya-Allah cukup bermanfaat pertama untuk diri dua tuan dan seluruh jamaah. Ha. Tinggal baca. Ha. Kiban God nufahnya buna. Jawab dia Lima, si, dua minit. Eh, tak putih lafah buna. Tak ada kancing suara sambil tak yang tak putus sikit minit tapi nilai buat Allah lihat tuntun ibadah khairun lahu lebih good lebih good timenetnya daripada lihat tuntun ibadah ha, yang ke istri Pak Cik nak tanya tanya Pak Cik sajan Allah yang gulabuh pukat dia bu mengalir ronyo pun Rajab gulabuh pukat Syakban gulabuh pukat Ramadan gulabuh pukat Pajang pajang gerung Pajang ketarik buka ya bu. pajang ketarik buka. Otak kada kedengar. Tak ada. Pak tak pun datang gerai tanya. Otak ya ya gerung buka abu datang gerai tanya. Cina e dengan ku haji, ku haji nak kena nak e pupu tanah lang pukat lum. Datang gerai. Leh bulan gelap. Dera orang tak periksa talak. Ya ba? Eh? Yang khawatir ku haji. Hmm? Kan, dia bulan dalam membuka ni awak tu. Tanya e putaruh. Raya, paro raya, udeng wat raya, paname, biang. Intan mutiara mandum-mandum langkukat abu mutau. Pak ila ut melatia pun geteng buka je. tambang leh bulan, bunga raya ke. 20 sampai, 20 sampai. Oh, eh, tertutuh rau kabi padu mci. Mau belaga mentang lin. Je ci. Lima, lima, lima, lima, lima. Hmm? Ya, cuba cu, cuba cu, tak apa, eh. InsyaAllah.